despite the use of modern medicine in hospitals and clinics some people still rely on african indigenous medicine due to high cost of medical aid at an open space near sakuva stadium in mutari a traditional herbalist dr davins a well-known dentist and traditional herbalist in the community helps various patients at this site kuti tinogeza zvibereko zvamadzimai tinogeza vane hosha dzavo dzinasiki vamwe vanonyara kuda kuzvipatara vamwe anda kuzvipatara hosha iyo yaratadza kupera asi inoda mishonga yechibhoyi saka ndokachitsvaka mishonga yatodini towarapa nemishonga dzedu dzechivanhu idzodzidzi asi tiri nyanya maningi ningi isusu tiri nyanya pakuti uspecialist wedu pamazino ndopitire mazino tino specialist yemazino zvokuti vanorwara nemazino ndo vanhu vatinonyanyisisa maningi kudini muri kuona mari waisa mahebhos iwa ari apa hebho inosenza chakati zvokuti vanotigamushira zvakanyanya ngoti muri kuona titengesa tiia open plas zvokuda tiri kuti tatitsotsi nevanhu ka ndofunga paine mistake dzona dzinodii dziri kuitika pane vanhu saka mukona takasenza paopen plas takatopuwa nenzvimbo yedu necanzo kuti canzo tamuri mahebalist itai zvamunoda people vari kubva kana kumalow density suburbs vanouya paari then at the end of the day vanozotobva vakutoti mazina awo avo mishonga yekare iri mutwo method haisishot term method zvasiyana matablets tinogona kuti kama matablets ka eh, mangwana tinomwa masikati tinomwazve eh, manheru tomwa saka mushonga wechibhoro gona kumwa onc onc onc ilong term method yaimwiwa nevakuru redu kudhara method mushonga inosimbisa inogwinyisa ino, simbisa, ino ita sei kana varume vari wekness pabonde chaiko chaiko ngokuti mazuva angoda zviita varume vazhinji vari wekness pabonde pabonde paya pavavasogonorana nemadzimai saka chihure chiri kunyanya madhara ekudhara aisengesa mushonga magucho ekudhara aya wosenesa guchu asenesa guchu riya riya rinobatsira kuti misana yavo iite mire zvakadini zvakanaka saka isusu panapa tinokurudzira kuti uyai vanhu varapwe ende vanhu vatorapwa pano hapana purobhuremu hatina misteki yatinayo saka munoona tiri kurapa papabric dai tisiri dai tisiita zvakashata tichinodzingwa nevanhu pano Although the use of traditional medicine is regarded as primitive, many people in local communities still depend on their indigenous knowledge systems in Zimbabwe.